ልዩ ኃይል ጉዳይ ነው ይላሉ ጥቁር አሚን ከደሴ። ትንሹም ትልቁም ክልል የክልላቸው ልዩ ኃይል ግንባታ ላይ በመጠመዳቸው አገራችን ከፍተኛ የሆነ አላስፈላጊ ዋጋ አስከፍሎ አልፏል። በዚህም ዙሪያ በርካታ የፖለቲካ ተንታኞች ጭምር ባካችሁ ለዚች ሀገር የሚያስፈልጋት ጠንካራ የሀገር መከላከያ እንጂ የክልል ወይም የብሔር ልዩ ኃይል የሚባለው የሰራዊት ጋጋታ ለዚች ሀገር አይጠቅምም እየተባለ ሲጮህ የነበረው የህዝብ ጩኸት ዛሬ ላይ ሰሚ አግኝቷል ሲሉ ይቀጥላሉ። በሀገር ኢትዮጵያ የሚያስፈልጋት ጠንካራና በዲሲፕሊን የታነጸ የአገር መከላከያ እንጂ የክልል ልዩ ኃይል የሚባለው ስብስብ ፈጽሞ እንደማያስፈልግና ወደ አንድ ነባር ሰራዊት መካተት አለበት ተብሎ መወሰኑ እጅግ በጣም አስደሳች ዜና ነው። በርካታ የብሔር ፖለቲከኞች ይህን ነገር አልተቀበሉትም። እነሱ ምንጊዜም ኢትዮጵያ ውስጥ ሰው ሞተ ሲባል፣ ተፈናቀለ ሲባል በደስታ ጮቤ ለሚረግጡት አገር አፍራሽ አክቲቪስቶች ይሄ ውሳኔ ባያስደስታቸውም አሁን የተወሰነው ውሳኔ በብሔር ፖለቲካ የተተበተበውን መጥፎ ገመድ የሚበጥስ ውሳኔ በመሆኑ እሰየው የሚያሰኝ ነው። ቢሆንም ይህንን ውሳኔ የማይፈልጉ አካሎች የተለየ የብጥብጥ አጀንዳ ቀርጸው ሊንቀሳቀሱ ስለሚችሉ ሁላችንም አካባቢያችንን ከነዚህ መጥፎ አጀንዳ አራማጆች ነቅተን መጠበቅ አለብን ለማለት እወዳለሁ። እናም የእስካሁኑ የብሔር ወይም የክልል ልዩ ኃይል ተብሎ የሚጠራው አካል የጀግናው የሀገር መከላከያን የጀግንነት ወሎ ስም ያደበዘዘ ጀግናው የሀገር መከላከያችን የከፈለውን አኩሪ ገድል እነዚሁ የክልል ሰራዊት የሚባሉት እነሱ ብቻ እንደተቀናጁት ተደርጎም ሲናፈስ እንሰማለን። በአይናችንም ያየነው ሀቅ ነውና ክብርና ሞገስ ለጀግናው የሀገር መከላከያችን እያልኩኝ የዛሬው ሀሳቤን በዚሁ ላብቃ ብለዋል ጥቁር አሚን ከደሴ። ጥቁር አሚና አስተያየት በሰጡበት ጉዳይ ላይ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ተሃድሶ ኮሚሽን ዋና ኮሚሽነር አምባሳደር ተሾመ ቶጋ በማንኛውም የኢትዮጵያ ክልል ውስጥ በተደራጀ መልኩ ውጊያ ውስጥ የተሳተፉ አካላት ትጥቅ እንደሚፈቱ ሰሞኑን አስታውቀው ነበር። ቃው ቤታሪኩ ነው። ባትወልጅም በአመቱ ጊደርነሽ የኢትዮጵያ ፖለቲካ ይላል ርዕሱ። ባለፉት ተከታታይ 50 ዓመታት በኢትዮጵያ ስልጣንን የተቆናጠጡ ገዢ መደባት ላማለኝ በሰማይ ይሉት አይነት ህዝቡን ውሃ የማይቋጠር ምክንያት እየደረደሩ መዘበሩት፣ አስመዘበሩት፣ ሰላም እረፍት ነሱት፣ አቅሙን አሽመድምደው ለጥቃት አጋለጡት። ኢትዮጵያዊነት የተዘመረ የተቀነቀነለትን ያህል ዛሬ ላይ አፈር ትቢያ ለበሰ። ከሌሎች ክልሎች ወደ አዲስ አበባ ከመግባት ይልቅ ወደ ካናዳ፣ ጀርመንና አሜሪካ ለመግባት ሲበዛ ይቀላል። ባለፉት አምስት ዓመታት በዘር ፖለቲካ ጭዳ የሆነውን ዜጋ ቤት ይቁጠረው። የአሁኑ ዓለም ወደ አንድ መንደር እየተሰባሰበች ባለችበት ዘመን ኢትዮጵያውያን እርስ በርስ ጭካኔ በተሞላበት ሁኔታ ሲገዳደሉ ማየት ለሰሚ ተመልካች ግራ የሚያጋባ ነው። የመቶ አለቃው የታሪኩ መልእክት ትንሽ ረዘም ይላል። እሳቸውም እንዴት የኤርትራ ፌዴሬሽን ፈርሶ አስራ አራተኛ የኢትዮጵያ ጠቅላይ ግዛት እንደሆነች ያብራራሉ። ቀጥለውም ደግሞ እንዴት ኤርትራ እንደተገነጠለች ይገልጻሉ። ከዛም ወረድ ብለው በጻፉት አስተያየት ላይ አበው ላለፈ ክረምት ቤት አይሰራለትም ይላሉ። ውስጥ አለፈ፣ ቀጣዩ የኢትዮጵያ ጣፋንታ ምን ሊሆን ይችላል የሚለው ግን ከሁሉም በላይ ያሳስባል። ነገሮች ሁሉ መፍትሄ የራቃቸው ይመስላሉ። ሀገሪቱ የወረው በሎች ቤት ትመስላለች። በጎሳ የታጀበ ጡንቸኛ የሚዘውራት የዛሬዋ ኢትዮጵያ ፍጹም ለሰው ልጅ መኖሪያ አስቸጋሪ የሆነች መታለች። በአንድ ወቅት ኑሮ የፈተናቸው የጅጅጋ ነዋሪ የሆኑት ወይዘሮ ሉላ አብዲ የተባሉ እናት በአንድ ወቅት ልጠይቃቸው ወደ ቤታቸው ሄድኩኝ። ሉላ እድሜ ተጫጭኗቸው አቅም ከርቷቸው ከቤት ውሏል። የኔና የሉላ ግንኙነት የእናትና የልጅ ያህል ነው። ተዝቆ አያልቅም። ስደርስ እንደ ድሮ ጉድ ጉድ ብለው አላስተናግዱኝም። ኑሮና እድሜ ተጋግዘው ሲበዛ አድቋቸዋል። እኔም እንደ ሀገሩ ባህል ዘመድ ለመጠየቅ ሲኬድ የሚያዘውን ይዤ ነበርና ሰጧቸው። ከተለያየን ብዙ ጊዜያት ስለነበረ አልቅሰው አስለቀሱኝ። ከዚያም ተረጋግተን ስለ ኑሮ ጭውውት ጀመርን። የባጡን የቆጡን አወራን። በመጨረሻም ምን አሉ መሰላችሁ? መለስ ዜናዊ የሚባል ሰው መጥቶ ኢትዮጵያን ሀባር አደረጋት አሉ። ሉላ እርሶ ያሉት እውነት ነው ሀባር በሶማሌኛ ቋንቋ ችግር ከተቷት ማለት ነው። እድሜ ሰጥቶት የዛሬዋን ኢትዮጵያ ቢያዩ ምን ይሉ ነበር? የዛሬዋን ኢትዮጵያ እንኳን አላሳየሁት። እንኳንስ ለእርሶ ኢትዮጵያ ለእኔም ቀፋኛለች፣ መጥኔ ለሁላችንም እያልኩኝ ልሰናበታችሁ ብሏል መቶ አለቃ ውቤ ታሪኩ። መር በጦርነት የተጎዳው ህዝብ ወደ መደበኛ ህይወት ለመመለስ ወሳኝ ሁኔታ መሆኑ ያነሱት የትምህርት ሚኒስቴር ሚኒስቴር ዴኤታው ዶክተር ሳሙኤል ክፍሌ በአጭር ጊዜ በትግራይ ትምህርት ዳግም ለመጀመር ጥረት ይደረጋል ብለዋል። ሆኗል። በፍጥነት ሰርተን በሳምንታት ውስጥ መቶ ትምህርት ቤቶችን ሁለት ዩኒቨርሲቲዎችን ስራ ማስጀመር ከቻል ሰየው ጥረታችን ያንን ይወስናል። ትምህርት ላይ፣ ጤና ላይ፣ ግብርና ላይ ቅድሚያ ተሰጥቶ እየተሰራ ነው። እሱን ማፋጠን መጀመር አለብን። ቁርጥ ያለው ቀን በዛ ነው የሚወሰነው። አሁን ቀን ቆርጠንለት አይ አልተሳካልንም ብለን ሪፖርት ማድረግ አንፈልግም። በፍጥነት እንዲጀምር እንፈልጋለን። ያ በፍጥነት ግን ተጨባጭ በሆነ መተግበር በሚችል እንዲሁ ጀምሯል ለማለት ሳይሆን ጀምረን በሚሊዮኖች ትምህርት ቤቱ ተማሪዎች ወደ ትምህርት ቤት እንዲመለሱ ማህበረሰቡ ከጦርነት ድባብና ስሜት ወጥቶ ተማሪዎቹን ትምህርት ቤት ልኮ እሱም ወደ ህይወቱ ወደ ግብርና፣ ወደ እርሻው፣ ወደ ልማቱ ተመልሶ ትግራይ ወደ መደበኛ ህይወት እንቅስቃሴ እንዲገባ ማድረግ ላይ ይሰራል። የእኛ የሚመለከተን ትምህርት ነው። ትምህርት ላይ ያ እንዲሳካ የበኩላችን አስተዋጽኦ እናደርግ። በትግራይ ከ2.3 ሚሊዮን በላይ የሚ የሚገመቱ ለትምህርት ዝግጁ የሆኑ ህጻናት፣ ታዳጊዎችና ወጣቶች ላለፉት ሶስት ዓመታት ከትምህርት ውጭ ሆነው እንዳለ ተገልጿል። ለዲደብሊው ዘገባ ሚሊዮን እስካሁን በኑሮ ውድነት እየተሰቃየን ነው ይላሉ አንድ ስማቸውን ያልገለጹ አስተያየት ሰጪ። አብርሃም የተባለ የሰባተኛ ክፍል ተማሪም ከዛው ክልል ግዋታ ወረዳ ትምህርት መቋረጡን ገልጾ መንግስት በትምህርት ላይ ትኩረት አልሰጠም ይላል። ያው ትምህርቱ እንትን የተባለው ደሞዙ በመቆየት ነው አንደኛው። ሁለተኛው በመምህራኖች ያለ ፍቃድ ደሞዝ በመቆረጥ ምክንያት ነው። ትምህርት በመቆሙ በጣም ያለው ያ ምንድን ነው በአግባቡ አልተማርኩም ማለት የተባለውን ጊዜ የትምህርቱን ጊዜ በአግባቡ መርጣለሁ። እናም እኚህ ታላቅ ሰው ለጋዜጠኛው የዘር ሀረጋቸው የልጅነት የአዋቂነትና የጉልምስና ህይወታቸው ያከናወኑትን ተግባርና የህይወት ውጣ ውረዳቸውን የሚመለከተውን በእጅ የተጻፈ በፎቶግራፍ የታገዘ አቧራ የጠጣውን ጠብሰቅ ያለ ዶሴ እየገለጹ ሲያስረዱት ሳይ ተገረምኩኝ። እረ እንደውም ምን አስዋሸኝ ቀናሁኝ። እናም ወዲያው ወደ አእምሮዬ የመጣው እኛ ሀገር ከኔ ጀምሮ እስከ ታላላቅ ሰዎች ጭምር ምን ያህሉ እንሆን የየዕለት የህይወት ውጣ ውረዶችን በአግባቡ ከትበን ይዘን ለቤተሰቦቻችን ብሎም ለመጪው ትውልድ ለሀገር ተረካቢው ትውልድ ታሪካችንን የምናሻግረው እንዲህስ በማድረግ ቤተሰባችንን ብሎም ሀገራችንን ከሀሰት ትርክት የምንታደገው ገላይ ነው። ብዙ ሰው እየሞተ ነው። ሰው በቃ ቤቱን ለቆ ወጣ። በዶዘሪና በእንትን ገብቶበት እያፈረሱ ነው። መኖሪያ የዛ አካባቢ ነው። እኔ የዛ ቦታ የፈረሰብኝ ሳይሆን ህዝቡን እንዲህ ሲታይ ህጻናቶች ሲጎዱ እርዳታ የሚፈልጉ ህዝቦች አሉ ማለት እንደው አካባቢ ላይ ሄዶ መንገድ አስፋልት ዳር የሰፈሩ አሉ። ፌዴራል ፖሊስ እያየ ነው፣ ህዝቡ እያየ ነው። እንደዚሁ መንገድ ላይ ማለት ነው ሰው ወጥቶ ጎዳና ላይ ቀርተዋል። እንደ እንደ ዜጋ እንደ ኢትዮጵያዊ ያሳዝነኛል። እነዛ ህጻናት ተማሪ ምናምን ሁሉም መንገድ ላይ ነው ወጥቷል። ይህ ሚዲያ በቃ መቶ አንድም እይታ ሀገራዊ ውስጥ ያለው ሀገር ሚዲያ መጥቶም አንድም ይህን ነገር የዘገቡም አይደለም። በቃ ሰው ጎዳና ላይ ወጥቶ ቤቱ እንኳን ህገወጥ ቢሆንም እንኳን ሰው ህገወጥ አይደለም፣ ኢትዮጵያዊ ናቸው እና ይህንኑ ነው እኔ ለህዝብ እንዲዋውቅልን እያስተላለፍኩ ያለሁት እና ብዙ ሰው አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ ጾመኛ ሙስሊሞች አሉ ክርስቲያኖችም እንደዛ ቢሆን ምንም አንድ አንድ አካል ባለስልጣን ወጥቶ ይህንን ጉዳይ የሚመለከተው አካል ሁሉንም እንዲደርስልን ነው የምንፈልገው። አድማጮች ለጥቆማና አስተያየታችሁ እናመሰግናለን። እንደተቀለይ ነው ብዙ ሰው እየሞተ ነው። ሰው በቃ ቤቱን ለቆ ወጣ። በዶዘሪ በዶዘሪና በእንትን ገብቶበት እያፈረሱ ነው። መኖሪያ የዛ አካባቢ ነው። እኔ የዛ ቦታ የፈረሰብኝ ሳይሆን ህዝቡን እንዲህ ሲታይ ህጻናቶች ሲጎዱ እርዳታ የሚፈልጉ ህዝቦች አሉ ማለት እንደው አካባቢ ላይ ሄዶ መንገድ አስፋልት ዳር የሰፈሩ አሉ። ፌዴራል ፖሊስ እያየ ነው፣ ህዝቡ እያየ ነው። እንደዚሁ መንገድ ላይ ማለት ነው ሰው ወጥቶ ጎዳና ላይ ቀርተዋል። እንደ እንደ ዜጋ እንደ ኢትዮጵያዊ ያሳዝነኛለን። እነዛ ህጻናት፣ ተማሪ ምናምን ሁሉም መንገድ ላይ ነው ወጥተዋል። ይህ ሚዲያ በቃ መጥቶ አንድም እይታ ሀገራዊ ውስጥ ያለው ሀገር ሚዲያ መጥቶም አንድም ይህን ነገር የዘገቡም አይደለም። በቃ ሰው ጎዳና ላይ ወጥቶ ቤቱ እንኳን ህገወጥ ቢሆንም እንኳን ሰው ህገወጥ አይደለም፣ ኢትዮጵያዊ ናቸው እና ይህንኑ ነው እኔ ለህዝብ እንዲዋውቅልን እያስተላለፍኩ ያለው እና ብዙ ሰው አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ ጾመኛ ሙስሊሞች አሉ፣ ክርስቲያኖችም እንደዛ ቢሆን ምንም አንድ አንድ አካል ባለስልጣን ወጥቶ ይህንን ጉዳይ የሚመለከተው አካል ሁሉንም እንዲደርስልን ነው የምንፈልገው። አድማጮች ለጥቁማና አስተያየታችሁ እናመሰግናለን እንደ ትመርጣለሁ። እናም እኚህ ታላቅ ሰው ለጋዜጠኛው የዘር ሀረጋቸው የልጅነት የአዋቂነትና የጉልምስና ህይወታቸው ያከናወኑትን ተግባርና የህይወት ውጣ ወረዳቸውን የሚመለከተውን በእጅ የተጻፈ በፎቶግራፍ የታገዘ አቧራ የጠጣውን ጠብሰቅ ያለ ዶሴ እየገለጹ ሲያስረዱት ሳይ ተገረምኩኝ። እረ እንደውም ምን አስዋሸኝ ቀናሁኝ። እናም ወዲያው ወደ አእምሮ የመጣው እኛ ሀገር ከኔ ጀምሮ እስከ ታላላቅ ሰዎች ጭምር ምን ያህሉ እንሆን የየዕለት የህይወት ውጣ ውረዶችን በአግባቡ ከትበን ይዘን ለቤተሰቦቻችን ብሎም ለመጪው ትውልድ ለሀገር ተረካቢው ትውልድ ታሪካችንን የምናሻግረው እንዲህስ በማድረግ ቤተሰባችንን ብሎም ሀገራችንን ከሐሰት ትርክት የምንታደገው